over eight years, the center has successfully treated more than 180 types of illnesses, including bladder cancer. 现在写的是什么？发气，各位老师，咱们一块儿用你们发气。三，不要困了，听你们的声音。三，三，三，三，三。

没，了，没了，没了，没了，没了，没了，把肠打破，没了，没了，没了，没了，没了，好了，没了，好了，没没了。好，干完了，没了，没了，哎，不好，能看出来，这是您，几秒，几秒，能再往前来，那个鼻子就鼻子就往前，鼻子就那个向前，好了，好了，好了，好了。